اشرب يا روح صحتك <laughs> بابا ابن ابيض باين يوسف عمرك شبه دومي يوسف عمرك انتي That's it. I just ate مجنونه اللي انت بتقولي اسكتي ايه مجنونه اللي انت بتقولي اسكتي اهلا وسهلا تفضل حبيبي تقبرني ان شاء الله يسلم لعيونك عيونك حبيبي انت حياتي تسلم مش كده عيني عيني هو انت يبعت لك حمى تسلقك سلق ان شاء الله وحمى اف لا حمى ولا عجمي Ich gehe. the star angle